ဘာလာလို့တာတော့ဘာလာလို့တာတော့လာကြိုက်တာပြောတယ်ရွှေပြည်နယ်ရဲ့ခွေးတန်းလန်းကိုကိုတန်းလားကိုတန်းလားလက်ပဲကိုတန်းလားသူနာကိုကြီးတယောက်ဘောင်းမီဝိတာကျွန်တော်မြင်လာတယ်စီစီပြုတ်နေတယ်ဟောကိုကျော်စရာလုံသွားတော့ပါကွာအာအဲ့တော့အခုလိုလူတွေလက်တွေ့ရတာမြင်လာပါ မင်းကဘယ်ဘက်မှာလဲကွာတော့ဘာပြောနေဘူးမင်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ဥဒ္ဒသာတင်လို့ဝင်လာတာလားမျက်နှာလည်းကြည့်ပါဦးကွာကျွန်တော်စင်ကြယ်လက်ကုပ်ကြည့်ပေးပါလက်ကုပ်ကြည့်တဲ့လူအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ပူဇာရှင်ပါဘာဘာကူမနဲ့နောက်ပြစ်တာပြီးတော့ကတီးပြီးတော့အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပေးတဲ့ကိုပေးဖို့ဟဲ့လား ကျွန်တော်အကျဉ်းလာပန်းကျွန်တော်ပြေမာပါတပွေးကိုတက်သိမ်းကြပါလေဝေးတင်မဲ့လို့ရှိလာခဲ့ပါဒါမှကားကကြည့်မလဲကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲဘယ်မှာရောင်တက်ကြိုင်တာဟာအဲ့ဒါဒိုင်လေခဲယူမဆိုင်ဘူးပြရလာတာသဘောပေါက်စူပေပေမပေးတစ်ချက်နဲ့ထိုးထားတာကဲလို့အမေဘယ်လိုလဲ မပြန်ရသေးဘူးဘုံဘတ်တက်တယ်ကြာမင်းတို့ချောက်လို့လေအာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရားမို့ဒီနေ့ကဘယ်ကနေလာပြိုင်တော့ကျွန်တော်နေကဟတ်လားဘယ်နေကလက်ညိုးလေးထိုးလိုက်ပြန်ထိုးလိုက်ပြီရှာနေရတယ်အာခွေးချွတ်ပါ လာထားတဲ့ရှုပ်လူးတာပတ်နေအဲဖတ်တယ်မလားဗျာကျန်တော့တပည့်လေးတွေဖိုးချစ်ကဒီမှာပြိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားပြိုင်တယ်ဖိုးချစ်ကဘယ်တော့ပဲအော်ဒီကောင်မကစမ်းဟန်နီကတော့ထားလားအော်ဒီတာဘ누구อ่ะမလို့ဘ누구อ่ะလို့ဟန်စာလေးပါနဲ့ ကိုညီတို့တောက်တဲ့ဟာတွေစုသိမ်းတာတရားကျွန်တော်ကကကကဒါပေမဲ့ရွှေပြည်နဲ့အတွက်ချစ်လို့တလက်ကားလိမ့်နေတာစုတော်ချမလို့ချင်းကြီးနဲ့တက်တချင်းလို့ရေးတာဟုတ်ရေးတာကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကြာတယ်ဟာကြာတာနှစ်နှစ်ဖာရောက်နိုင်အထုပ်30ကြာတယ်ဖာရောက်နိုင်အထုပ်30ကုန်တာပါကြာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရေးရ တွေ့လက်ကသူများရေးတာ။အော်ဟုတ်လားဆိုပြီးခေါင်းကသွားတွေးပေးတယ်။လက်ကတော့သူများရေးတာမင်းမကျန်တော့မတန်ဘူးလေ။မိသားကြတော့ပါတယ်နော်။ကျန်တော့ငကိုလိုကခင်ဗျားလိုကောင်းအခုဘာပဲလဲ။အဖေကအမေစီမီးရွနဲ့မှာအဖေတက်နေလို့ဒီလိုပြောမှာ။မင်းဖေကလည်းဘယ်လိုမှမပေါ်ပါဘူး။ကျန်တော့ရှေ့ပြည်နယ်တချင်းတလက်တော့တယ်။ရှေ့ပြည်နယ်တော့တချင်းရလား။ မနစ်ကြပါလေတဲ့ဖယောင်းနိုင်အထုပ်30ကုန်ခံသူ့အုံးတော့မှတွင်းပြီးရေးထားတဲ့ရှင်ပြည်လမ်းဂုံပြုတခြင်းလေးကိုနားတော်တာဆင်ပေးပါခင်ဗျယောရာတိကျင်ဟာတိနာအဲ့လိုကိုဆက်လိုက်ပါလေလမ်းဆန်တဲ့လူကမလူဘူး င်းနေရှာပီနန်းမှာတချင်းလေအဲချင်းလေလူတွေတော့ပြီလေငါခွဲလို့မသိတာအဲတပိုက်တပိုက်ဒီတပိုက်ပြီးသူ့သားကြောဖြတ်မယ် ဟန်ခတ်နှစ်နှစ်နဲ့ဖျောင်းတိုင်းထုတ်30ကုန်အောင်ရေးလာတဲ့စာသားတောင်းနဲ့အရန်မွေးတယ်တော်တော်ပြင်ပန်းသွားတယ်မေးမေးပန်းတော့နည်းကြည့်ပါလားအမေစပီနာတော့ကြိုက်တယ်မင်းအသားယုံယုံလို့ဟာဒါတော့ဖွေးဖွေးနန်းလို့လို့သူ့နှကန်းတီတွေပယ်နေတယ်သူ့ဘုရားလည်းသူ့နှကန်းကိုလားအဲ့တော့အမေကျွန်တော်အမပြီးမှစားမယ်လေနေကျွေးလာမဘူးခဲ့ မသိဘူးဆရာအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာသွားယူရတာလဲဘောပေါ်မှာမတွေ့ဘူးပြီလားအချိုးပွဲလေးတွေပါရဲ့ရပါတယ်ဦးသားပေးလိုက်တားတော့ကြတော့အခုနေသိနေပြီတော့ကဲအဲ့တော့ကျန်တော့ကံကကကအမလေးနည်းနည်းလေးရွှေပြည်နန်းတွေမိုးရဲမတချင်းနဲ့ကဟဲ့ဟောရဲမအသာပါလေသာတော့ သူအစားမသိဘဲနဲ့ကားလို့ရမလားရရရအမိုင်းခဏဖယ်နေတဲ့မှာကျွန်တော်ဘောင်းနဲ့မဖယ်မဲ့တွေ့ရတယ်အော်သူမုတ်ချနေတာလေမုတ်ချတယ်မတူဘူးစိတ်ခါနေတယ်လို့ဒီဒီတော့ကျွဲစားနေတာဖြစ်သေးလားကောင်းတယ်ဘူးလိုက်တာဟဲ့မော်ရယ်မခဏနေအရှိကဘယ်လိုတွေပြီးမှကရတယ် မိုင်းချစ်လို့စတာဆိုစိတ်မရှိနဲ့စိတ်ရှိဘုံဆက်အမှန်လေးပဲစိတ်ရှိဘုံဆက်တိလာရှင်ပြီးနားမှာမဲရတယ်ဒါမဲတားနာမဲကမင်းသားနာမည်မှတ်တာမင်းသားနာမည်ပြောတော့သူများတွေလို့ပို့ဘူးဘယ်လိုလဲစိန်ကိုရစ်စီစစ်စစ်လေစေအောင်မျိုးသဘောကြလို့စိန်ဝေးလို့လာဟို ကျွန်တော်ကိုွေးကြွားလာလို့ကိုွေးကျွန်တော်နာမည်ကစီစီရတလုံးယူတော့စိတ်ကိုွေးစီတော့ရတယ်ဝိနာနေတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းစားကျင်တယ်ဘိုက်ပြအောင်လို့မကြီးကမပြီးတော့ဘူးလားသူကသမုတ်တယ်ဆိုင်လားပြီးပါပြီရတယ်ရတယ်ရတယ်အမအမပြီးမှကျွန်တော်တက်တာမှာဒါပဲမော်ရမ ဘယ်ဘက်ကလက်ကောက်ကိုချွတ်ပြီးပြီးတော့ပြောညာဘက်ကိုပြဝစ်လို့ဟာရရရရခြေမျိုးတူခြေမျိုးတူရဲ့ချစ်ချရာကချွတ်ပြီးနမရရပြတ်သွားပါစေအာရပယလက်ကောက်တည်းဒီကြတတဟာတနမ်လူတိုက်ဝဲတိုက်ဝဲ ကိုကြီးတရားပြန်သွားရင်လေတိလားတိတ်တီပေါက်ပါလေသူမချမချတဲ့လူကတော့ကိုယ့်ပြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ့ကားပတ်ကေပါလေငါးရမုံတစ်ထောင်ပေးရပါစေတရားငါပြောတော့ပတ်ဆက်မလို့ယူတာယောအထားလေပြန်ပေးလားဘာဖြစ်လို့တော်ပါဘာဖြစ်လို့ဒေါ်လာနဲ့လဲပေးပါဒေါ်လာလို့ပြဿနာတက်အောင်လုပ်တယ်လားပေးလို့ဆိုတော့လည်းကားကားရတယ်ဟဲ့ကျေးဇူးနဲ့တင်ပါရဲ့အာကတော့တမေကတော့လို့ကတော့တမေလို့ကတော့ အေးရော2500ကျတယ်ရရင်ဘယ်တော့လေးတာတာ10မီတာတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမင်းလည်းခဏမဲ့ပြီစိတ်မရဖြုတ်ချင်လို့နောက်စီစဉ်လုပ်ပါရပြီရပြီရပြီတီစုကဘယ်လောက်ရမလဲဟမ်ပရမစုဘယ်လောက်ပရမစုကလောက်ကင်မှာ300ရဲ့ခင်းငွေလားဆိုရင်15သိန်းဒုတိယဒုတိယ10သိန်း အဲ့ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးမယူချင်ဘူးတခုပြောပေးဘာပြောပေးအပြင်တက်စီကပဲပေးလို့အဲ့ဒါကျင်းနေတယ်လေကိုရုပ်ရှင်တွေကသူ့ဟာရမှာမဟုတ်ဘူးလေရှင်ပြည်နဲ့ညီမတွေအာဘွားလို့ပေါ့